Oh, buongiorno cari amici, siamo in collegamento con Dubai e abbiamo con noi... Ma chi è? Chi abbiamo con noi? Chi è? Sento pure i cani. Pronto? Pronto? Ma dove stai? In Siberia o a Dubai? Non sento bene. Ecco, adesso la sento. Io non sento bene niente, che non capisco che cosa stiamo facendo. Chi è lei, signora? Io sono Alfredo, anzi, Cesare Ragazzi, te lo ricordi? E, e le cose si occupa? Ma che vuoi sapere? Ma che vuoi sapere? Ma che vuoi? Signora, vorrei sapere chi essere lei. Mi date uno straccetto che sto schermo è un pochetto opaco, io lo vedo tutto è bianco sto signore. È tremendo, è tremendo questo collegamento. Questo signore signore, qui non è quello signorina. che dovevo intervistare. Signore o signorina? Io sono single, si vede? Insomma, credo che non possa nient'altro che essere così. Non vedo come lei potrebbe essere di interesse per altre estreme della coppia. Ma invece di dire tutte queste cose assurde, perché non proviamo a dire... Chiesto io veramente le sto chiedendo semplicemente chi è lei, di che cosa si occupa, dove abita, che lavoro fa, dove ha fatto le scuole elementari, l'università, i corsi di aggiornamento, chi era sua madre, chi era suo padre, chi era suo nonno eh? ma mi avete messo in collegamento con questo qua che mi chiede tutte queste cose ma perché non me ne mettete un altro? io dico no senta signore pronto? Signore. siamo in onda? io non capisco che stiamo parlando a fare siamo in onda? io non vedo niente ma dove sta? io vedo un bosco vedo vedo vedo mi sembra una scimmia chi è quella cosa lì? Ma chi è? Ma chi è? Ma chi è? Oh. Ma chi sei? Parli? Prova un po' a parlare? No, no, non è umano. Non è umano. Però sembra. Mm. Secondo me c'è un'interferenza. È un uomo che vive nei boschi. Adesso, signori, in questa puntata dei documentari sulla natura possiamo ammirare un essere antropomorfo. Lo vedete? Mezza sedia, mezza uomo. Eccolo lì. Si nutre di plankton come i pesci. Guardate, voi lo vedete così, prosaico, insignificante, direi, direi quasi quasi assente, eppure è lì. Può parlare? Ha imparato a parlare? No, non parla, non pensa ma vive e quindi c'è, è lì. Però io me l'aspettavo più bello, sinceramente. Mi avevano detto che era alto, biondo, un, un po' con gli occhi celesti, un occhio celeste, almeno uno. Invece manco quello. Guardate un po'. Ride sempre. Ride fa così. Ah, mamma. Eh, perché voi dovete sapere che sin dall'epoca del Paleolitico e poi arrivando al neandertaliano, l'evoluzione è stata proprio minima, minima. Non si sono evoluti più di tanto, vedete tutti quei peli, tutti quei peli proprio, proprio una schifezza, tutti questi peli. Ma proprio, ma, eh. come si fa? Ma guardatelo un po', eh? Ve lo immaginate a casa vostra seduto sul divano che fa così? Eccolo. Lui sta bene nei boschi. in mezzo ai calcinacci no? eccolo vedete? meditate gente se non vi acculturate diventerete così così quindi seguiteci perché sennò diventate così mezza sedia, mezzo uomo e state lì e basta, state solo lì. E invece no,